नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरोपत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो राष्ट्रीय तपासणी संस्था म्हळ्यार N I A popular front of India आनी तांच्या संबंधित ठिकाणांचेर देशांत वेगवेगळ्या ठिकाणांचेर धाडी घाल्यो आतंकवादी निधी आनी शिबिरां घेतिल्ल्याच्या संशया खाला ह्यो धाडी घाल्यात युपी तामिळनाडू केरळ वांगडा धा राज्यांनी धाडी सुरू आसात पी एफ आयच्या सुमार धा फुडाऱ्यां सयत हेर शंभर संबंधित लोकांक हे वेळार अटक केल्यात मजगती या कारवाई संबंधात घरमंत्री अमित शहा आणि एनएसए सचिव घर सचिव डीजीएनआयए सयत आला अधिकाऱ्या वांगडा उच्चस्तरीय बसका घेतली दिल्लीत पब्लिक अफेअर्स फोरम ऑफ इंडियाची नववी वार्षिक फोरम आयोजित केल्या तातूंतल्या एका सत्रान आज केंद्रीय रेल्वे आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे उलोवप जालें दूरसंचार हे एक संसारीक क्षेत्र असा आणि साबार देशांनी ताचो समान दर्जो आसूंक फावो अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें देशांत दूरसंचार क्षेत्राचो दर्जो वेगवेगळे बदल घडोवन संवसारीक पावण्याचेर पावोवपाचो आमचो ध्येय आसा असोय हांवें तांणी उक्तायलो prime ministers vision on telecom is that he says telecom is a globally benchmark industry telecom is not which is telecom of India is different from telecom of UK uh, or telecom of US. Telecom is something in which always there is a global standard. Why can't we have a regulatory framework which is in tune with the global thing? So we started looking at what are the issues that we are facing. The first fundamental set of reforms which Prime Minister approved in September last year was a series of structural reforms, a series of procedural reforms and an element of removing the stress in the industry. that has gone very well. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड सध्या आसाम भोवणेर आसात आज राजांनी गुवाहाटींत आयोजित केल्ल्या लोकमंथन दोन हजार बावीस या कार्यावळीत तांणी मार्गदर्शन केले या कार्यावळीचो विषय लोक परंपरा असो जावन आसा हे संबंधान उलयतना सोशल मिडियाच्या काळात लोकांनी पारंपारीक रित्या प्रत्यक्ष भासाभास करून आपले मनोगत व्यक्त करप विसरूंक जायना असे मत तांणी मांडलें लोकशायेची मूल्यां सगळ्यां खातीर समान जावन आसात आनी अभिव्यक्तीची मेकळीक भारताच्या घटनेत नमूद केल्या असोय मुद्दो तांणी मांडलो trying to step out of our echo chambers caused both by social structure and social media algorithms and let our minds breathe. It is time for us in national and societal interest to revive our age-old art of listening. We must rediscover the art of dialogue. These two facets, the absence is being felt in contemporaneous times and the return to the mainstream and on the radar will change the system for the better. The role of intellectuals in our country is very critical. Historically, our sages, the highly un enlightened souls of the time advised the kings and royalty on various aspects of public polity and policy. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी society of health environment safety and sustainability professionals हांणी आयोजीत केल्ल्या तीन दिसांच्या स्पिल टॅक परिशदेचे उक्तावण केलें ही कार्यावळ बंदर जहाज निर्मिती आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या जोडपालवान आयोजित केल्या मुखेल सोयरे म्हणून उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सैमीक संपत्ती सांबाळून तिगून उरपी उदरगती खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें सांगलें बाणावलेचे आमदार कॅप्टन बेन्झी विएगस आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले उत्तर गोय जिल्हा दंडाधिकारी हांणी गोय बेळगावी राज्य महामार्ग क्रमांक एकाचेर दत्तावाडी साखळी जंक्शना ते गोय राज्य शेम वाठारांत जड व्यापार वाहनांचो प्रवेश आनी येरादारीचेर बंदी घाल्या चोर्ला घाटाचेर साखळी जंक्शना सावन गोय राज्य शिमेच्या शेवटाक आनी होंडा जंक्शन ते गोय राज्य शिम मेरेन ही बंदी एकोणीस मार्च दोन हजार तेवीस मेरेनच्या काळा खातीर आसतली अशी म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान कळयलां संसारातल्या सगळ्या व्हडल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाडट्या दरांचेर आळो घालपा खातीर अमेरिकेच्या केंद्रीय फेडरल बँकेन व्याज दरांत आनीक शून्य पुज्य सात पांच टक्क्यांनी वाड केल्या फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉल हांणी फेड धोरण निर्मात्यांनी केंद्रीय बँकेचो व्याज दर तीन ते तीन पुज्य पांच टक्के इतल्या मजगती वाडोवपाचो निर्णय एकमतान घेतला अशी माहिती दिली मागणेन कमी दर वाडोवपा खातीर पडपी दबाव कमी करपा खातीर तशेंच अर्थवेवस्थेचेर जावपी लुकसाण टाळपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती तांणी दिली ह्या निर्णयाक लागून खुबश्या देशांच्या अर्थवेवस्थेचेर खर परिणाम जावपाची भिरांत उप्रासल्या गोंयांत जावपी सतरा वर्सां पिराये सकयल्या फिफा बायलां भारतीय संवसारीक करंड फुटबॉल दोन हजार बावीसाच्या लोगोचें अनावरण केलें ह्या संवसारीक करंड सर्तीचो चडश्यो मॅची गोंयांत जातल्यो खेळ आणि युवा व्यवहार मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हजेरेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी राजभवन वाठारातल्या दरबार सभाघरांत ही कार्यावळ झाली आपल्या उलोवपान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्र खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ही सर्त गोयात घडून हाडपाची संद दिल्या खातीर तांचे उपकार आठवले प्रत्येक कडे ग्राउंड असू जाल्यार नसू पण गोयचा प्रत्येक भुरगो फुटबॉल खेळटना आमकां दिसता अधिकृत football game state football state game हें डिक्लेरेशन आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री भाई पर्रीकर हमें डिक्लेर के की स्टेट गेम जैसे जेका डिक्लेरेशन गोंयची फुटबॉल गेम ही डिक्लेरेशन के आनी अर्थान सरकार मान्यता जर मेळून आसत जर ती स्वर्गीय मनोहरबाई पर्रीकर यांच्यानी गोंयांत फुटबॉलाक सरकार मान्यता प्राप्त करून दिली FIFA under seventeen FIFA world club जेन्ना इंडियेत ऑर्गनायज करपाचें झाले तेन्ना खंय करचें हे जेन्ना डिस्कशन झाले तेन्ना फर्स्ट टायम जे अनुराग ठाकूर आम्ही रिक्वेस्ट करचे पहिली म्हणजे स्वतः खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांच्यांनी म्हाका फोन केला आणि we are ready to organise in the state of Goa you are ready to host काय म्हणून म्हटलं yes of course we are ready to host म्हणूनच तर म्हणजे त्यांच्यानी डायरेक्टली गोंयांत आमकां होस्ट करपाची संद ही गोंयांत दिली त्या बद्दल हांव खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांचेय खूप खूप अभिनंदन करता ही सर्त भारतान सगळ्यांत व्हडले फुटबॉल कारनेवर थारतली अशी आस्त मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायली भुवनेश्वर ओडिशा गोयात मडगाव आणि महाराष्ट्रात मुंबय हांगा अकरा ते तीस ऑक्टोबर मजगती जावपी ही फिफा सर्त भारतात जावपी पहिली फिफा बायला सर्त थारतली गोयच्या नसानसात प्रत्येक खेळगड्याच्या प्रत्येक मनशाच्या भीतर खेळ आणि कला संचललेली असा संबंध देशा भितरूच न्ही तर जगाच्या काना कोपऱ्यात आमचं कला आणि संस्कृतीक त्याचा उमार ताचो वास आज संबंध जगाचे पाविल्लो आसा आणि त्याच प्रमाणे आज खेळ सुद्धा हो जागतिक प्रसिद्धी आशिल्लो खेळ म्हणल्यारूच फुटबॉल आणि प्रत्येकाच्या गोयाच्या नसासंस्थान भिनिल्लो फुटबॉल आणि आज म्हाका खूप गर्व दिसता प्राऊड फील करता की under seventeen women's world cup ज्यो थर्टी टू मॅचीस ज्यो आसात तातूंतल्यो सिक्स्टीन मॅचीस ज्यो आसात त्यो गोंय होस्ट करता आणि हेजे सारखे भाग्य आमकां गोंयकारांक लाभिल्लें आसा पांच छाती ठोक आपण हांव सांगतालो फिफाच्यो under seventeen women's world cup गोंयान आणि भारता भितर जातले कारण आमकां त्या मनशाचेर विश्वास आसा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यांनी संद आज करपाचे आज काम करीत जुलियस पेयर ऑनलाईन चेस सर्तीन भारताचे ग्रँडमास्टर अर्जुन हे दुसऱ्या पावण्यार जाल्यार प्रज्ञानंद हे चौथ्या पावण्यार पावल्यात आंतरराष्ट्रीय बायला क्रिकेट सर्तीन भारतानं यजमान इंग्लंड पंगडान अठ्ठ्याऐंशी धावण्यांनी हारयले या दुसऱ्या एक दिसाच्या क्रिकेट खेळात भारतान दोन शून्य अशी आघाडी घेतल्या कालमेरेन देशान दोनशे सतरा कोटी अकरा लाख लाभार्थ्यांनी कोरोना प्रतिबंधक वाशिनाचे डोस घेतले फाटल्या चोवीस वरांत पंधरा लाखां परस चड लाभार्थ्यांक कोरोना प्रतिबंधक वाशिनाचे डोस दिल्यात असे केंद्रीय भलायकी खात्यान वितरायिल्ल्या पत्रकांत सांगलां देशांत आज पाच हजार चारशे त्रेचाळीस नवे कोरोना दुयेंती मेळ्यात जाल्यार पाच हजार दोनशे एक्याण्णव दुयेंती कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात दुयेंती कोरोनांतल्यान बरे जावपाचें प्रमाण अठ्ठ्याण्णव पुज्य सात एक टक्के इतलें जालां पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात ते खातीर आमचे ट्विटर हँडल फेसबुक पेज आणि डी डी फ्री चॅनल क्रमांक सत्त्याण्णव तसेच डिश टीव्ही चॅनल एक दोन आठ फॉलो करात तसेच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण YouTube channel D D news पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगात सोपता परत मेळया सांजे साडे स वराच्या खबरापत्रांत नमस्कार